すべての存在は滅びるようにデザインされている生と死を繰り返す螺旋に私たちはとらわれ続けているこれは呪いかそれとも罰か不可解なパズルを渡した神にいつか私たちは弓を引くのだろうか 夜吐き隊 2B のバイタル確認記憶領域思考や補助運動や再起動確認終了再起動シーケンスに入るおはようございます 2B 私は報告夜吐き隊 2B は今から1718時間前に ヨルハ機隊 A2 によって殺害された1718時間72日前その後我々随行支援ユニットにより部品を再構成再起動に至る内部に存在していたウイルス情報は党崩壊とともに不活性化し現在も活動を停止している党 一体何のことナインエス報告夜破棄隊ナインエスは今から740時間前に活動を停止したポット1号さん重度の汚染状態にあったが内部に存在していたウイルス情報は党崩壊とともに不活性化し現在も活動を停止している 9S は眠ってるの否定 9S の再起動シーケンスに不具合あり不具合って一体不明全ての再チェックは完了したが自我データのローディングは開始されず再起動できない状態自我データがロードできないじゃあ監視シーケンスを走らせながらチェックシーケンスをスキップしてすでに345通りの組み合わせの対象3万4500回試行し全て失敗に終わった この状態は何らかの理由により 9S の自我データが消失しているという可能性を示唆している自我データの消失提案夜破棄対 9S の擬態処分についての検討擬態処分なんてするわけない了解 修復の終わったナインエスの擬態は汚れ一つない状態でその顔はまるで眠っているようだった私は武器を手に取り必要最小限の荷物をまとめ立ち上がった行かなければ 9S を再起動するための方法は必ずある 信じて私がいなかった間の情報をボットたちから入手した A2 のことそして 9S のこと 界生命体が作った巨大な塔と呼ばれる建造物を A2 と 9S が破壊したことも聞いた今はその瓦礫が町の至る所に積み重なって山になっている廃墟都市一帯はその景観を一変させていた推奨レジスタンスキャンプでの情報収集レジスタンスキャンプは 塔の崩落から奇跡的に難を逃れていたもののデボルポポロを含めた何名かのレジスタンスは機械生命体との戦いで命を落としたらしいアネモネは大変な状況ながらも気丈に振る舞っている様子だった私はアネモネとナインエスの自我再起動についての情報交換をしたが あまり有力な情報は得られなかった報告バンカー関連記録の消失私たちヨルハ機体は特殊なモデルだ他のアンドロイドには存在しないブラックボックスという機関がついておりそのエネルギーで高い機動性能を獲得しているだが一般的なアンドロイドと異なり メンテナンスは本来バンカーの技術部しかできないアクセスポイントにあったわずかな資材やプログラムによって簡単な修復は可能だったが機体内部の詳細情報などはバンカー陥落とともに消失してしまったそれでも私は情報を求めて各地をさまよった何日も 何日も警告夜破棄隊 2B のメンテナンス不良によるダメージが増加推奨適切な修復措置と消耗品の交換疲れ切った私は応急処置をすることすら面倒になっていた心の片隅で全てが無駄なんじゃないかと感じ始めている もうどうでもいいもう 9S は起きないのではないかそんな黒い感情が思考野に広がりそうになるたびに私は首を振って否定する諦めてはいけない諦めてはいけない諦めてはいけない それが欺瞞だったとしても認めるわけにはいかない重くなった体を引き起こすここからさらに遠い区画なら夜破棄隊の生存者もいるかもしれない報告メール受信メール確認して送信者 ジャッカス件名 9S の自我データ再起動について要元気か 2B この前の 9S の件についてちょっと分かったことがあるあれから私の方でもいろいろ調べてみたんだが気になる情報を見つけてね 9S の記憶領域の外部アクセスポートにログが残ってた機械生命体の作った箱舟と呼ばれるオブジェクトからの通信記録だ 箱舟が何かはわからないがおそらくサーバーか何かの類だろうログに書いてあった時間と座標を一応送っておくそこにもしかしたら何かヒントがあるかもしれないメール本文は以上時間と3次元座標データが添付されているその座標は塔の崩壊した場所を示していた 見渡す限り一面の白い瓦礫の山山山塔が崩落した場所の中央に私はいる私はそこで穴を掘っていた推測当該地点は現地点より40メートル下方に存在推奨効率的な掘削方法の検索 そうだジャッカスが送ってきた座標は塔の瓦礫に埋もれた場所を示していた私はその瓦礫を掘って座標の位置まで降りようとしているだが塔の素材は思ったより硬く父として掘削は進まなかった息が白い気づくと雪が降っている 塔の瓦礫が周囲の熱を吸収し冷却しているらしいポットたちによればケイ素などを中心とした機械生命体由来の素材ということだだがそんなことはどうでもいい私はただ穴を掘るだけだ推測当該地点は現地点より25メートル下方に存在 警告ヨルハ機体 2B のメンテナンス不良によるダメージが増加下に降りるにつれて塔の材質が硬くなってきた掘り進むには武器を使っていたが手軽に扱える片手剣の使用をやめ格闘装備に切り替え砕くように掘り進めるひたすら無心で穴を掘り続けていると余計なことを考えなくても済む 痛覚神経に痛みが走るだがこの痛みがあるうちは正気を保っていられる推測当該地点は現地点より12メートル下方に存在警告ヨルハ機体 2B のメンテナンス不良によるダメージが増加警告適切な修復措置を行わない場合 機体に深刻な影響が発生掘り進めるにつれ箱舟と呼ばれるオブジェクトの正体が分かってきた複雑な結晶を組み合わせた大きなメモリユニットのようだだが粉々に砕かれており生きている結晶は見当たらなかったそれでも私は 箱舟の結晶を探して掘り進める格闘装備の隙間から血が飛び散った指先の感覚はおろか手首から先のセンサーは全て死んでしまっていた強制的に固定したボルトが肉に食い込んでいるのだそんなことはどうでもいいこの先に 9S を救うための情報が 箱舟の破片が少しでもあれば私は私は警告夜吐き隊 2B カフカによる強制シャットダウン 緊急用ナノマシン除去完了夜吐き体 2B のバイタル確認再起動シーケンスに入るおはようございます 2B 私は過酷な連続運用による 強制機能停止私が慌てて箱舟について聞くとポットたちは小さなオレンジ色に光る結晶を取り出した見つけた破片は機械生命体の通信プロトコルを残したものだったらしいそのプロトコルとデータを使って鍵のようなものを作り 9S の記憶領域を開けるとのことだ 詳細の説明は聞いても理解できなかったが少なくとも穴を掘り続けた意味はあったらしいポットたちは吸い出したデータを修復用ワクチンに組み替えたそして 9S のアクセスポートからケーブルを引き出し優先接続するこれで修復用ワクチンを 流し込めるはずだあとは 9S の記憶領域に自我データが退避していることを願うしかない修復用ワクチン注入効果なし修復用ワクチン再注入 効果なし修復用ワクチン再注入効果なしどうしてどうして推測修復用ワクチンの機能不全否定修復用ワクチンの機能は正常なことを確認もう一度もう一度投与効果なし 一度報告 9S のメモリ空間内にデータ消去の痕跡あり疑問修復用ワクチンの効果推測 9S 自我データの喪失自我データの喪失 自我データを自ら消去したか別の場所に移動した可能性ヨルハ機体 A2 の記録から機械生命体の箱舟に退避した可能性も示唆される報告 9S の自我データ復活の可能性は極めて低い。 ブラックボックス信号に異変を検知どうでもいいどうでも警告ブラックボックスに異常な振動温度上昇警告二体制御に問題発生 FFCS 停止 NFCS 停止近距離電波明細開始夜吐き体 2B バイタル低下警告夜吐き体の生命維持 甚大なダメージが発生推奨早急な擬態整備と安全な場所でのメンテナンス報告ブラックボックスに異常な振動温度上昇すでにその異常事態についての報告済み規定当該振動は夜吐きキ 2B のものではなく夜吐き隊イ 9S のブラックボックスから発生している規定夜吐き隊イ 9S の自我データはすでに消滅再起動することは原理的に不可能 ここは一体 To be 僕はよかったよかったその時何が起きたのかは今もなお分かっていないブラックボックスが 9S の記憶と自我データを取り込んでいたのかもしれないいずれにせよ我々には分かっていないエイリアンのテクノロジーが影響しているのだろう全ての存在は滅びるようにデザインされている生と死を繰り返す螺旋に彼らは囚われ続けているだが 私たちは諦めないもしこの世界に呪いが満ちていてももしこの世界が罰を与えようともその輪廻の中で私たちは抗い続ける祈りの言葉を歌いながら